de nous, Seigneur. Merci. Merci pour ce beau cadeau. Merci parce que nous sommes précieux, Seigneur, à tes yeux. Seigneur, c'est nous peut-être qui nous éloignons. C'est nous peut-être qui nous détournons de toi. Mais toi, dans ton amour inconditionnel, tu nous as aimés le premier. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité chaque jour dans nos vies. Merci parce que tu es celui qui ne change pas. Merci parce que tu es celui qui est resté fidèle depuis le début. Alors qu'est-ce que nous pouvons Seigneur te donner en retour Juste reçois nos cœurs Seigneur. Reçois nos cœurs pleins de reconnaissance. ce matin Seigneur, nous voulons encore renouveler notre alliance avec toi. Merci parce que tu ne nous regardes pas à nos imperfections, tu ne regardes pas à nos iniquités, tu ne regardes pas à nos manquements, Seigneur. Mais nous sommes une perle rare à tes yeux. Merci Jésus. Merci parce que tu, as, tu es venu sauver le monde. Merci Seigneur parce que tu as souffert pour nos péchés. Merci Seigneur parce que tu as enduré la souffrance sur la croix. Combien de fois on t'a fouetté Seigneur Combien de fois on t'a maltraité Seigneur Merci. Ce matin alors Seigneur, nous voulons juste unir nos pensées, unir nos voix pour élever ton nom seul ton nom seul, Jésus, ton nom qui guérit, ton nom qui purifie, ton nom qui lave, ton nom qui relève. Oh Seigneur, prends ta place dans nos cœurs. Mais tout ce que nous pouvons t'offrir, Seigneur, c'est nos voix, nos pensées, mais surtout nos cœurs, Seigneur. Alors règne dans le cœur de chacun maintenant. Visite chacun maintenant, Seigneur. Jugeote-leur, Seigneur, ô combien tu les aimes, ô combien ils sont précieux à tes yeux. Et Saint-Esprit, viens juste prendre ta place. Seigneur, remplis ce lieu de ta présence, remplis ce lieu de ta gloire encore ce matin. manifeste ta présence maintenant, Seigneur. couvre chacun de nous. Couvre chacun de nos gestes, couvre chacun de nos pensées, Couvre chacune de nos paroles, Seigneur. Et toute la gloire te revienne à toi seul. Ce matin, nous soyons encore renouvelés, Seigneur. Et euh, merci encore. Toute la gloire te revienne à toi seul. Ton nom Jésus. Amen. Je ne sais pas vous, mais euh, moi je me sens un peu émue. Euh, voilà, comme je disais, on peut chuter. Ça arrive, on est des êtres humains. Et Dieu, dans son infinie bonté, il a quand même envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour nous sauver, pour nous laver. Alors euh, ce matin, je t'invite juste, je t'invite juste à célébrer Jésus. Dis-lui ce que tu as dans le cœur, ne regarde pas à gauche, à droite, mais juste des des verses, des mots et adresse-toi tout simplement à lui. On va faire, euh, ce, matin, on va chanter. C'est un culte où, c'est un culte de chant, on va dire. Et vraiment, je t'invite à élever ton nom, élever, pardon, ta voix. Je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever. On va célébrer, on va célébrer encore Jésus pour toutes ces bontés dans notre vie. On va juste lui dire, on va juste élever notre louange vers lui. Amen, amen. Bonjour à tous euh, joyeux Noël. Vous allez bien Aujourd'hui, comme elle a dit à Tia tout à l'heure, c'est une matinée spéciale parce que nous allons célébrer la naissance de qui Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, le roi des rois. Ce n'est pas comme la manière du monde, hein, mais tel que le Seigneur qu'il le soit pour nous. Et pour commencer, là, là, je profite de cette occasion pour saluer nos amis qui sont venus pour la première fois ici. Soyez les bienvenus. Et là, je profite aussi pour saluer nos amis qui nous suivent en ligne. Et là, je vous invite à nous réjouir avec nous la présence de Dieu. Et là, pour commencer, parce que la comme, comme je disais tout à l'heure, c'est un culte, un culte de louange, de remerciement, de reconnaissance. Donc, euh, je vous demande de vous lever. Euh, nous allons prier. Prions. Père céleste, nous te bénissons car fait de tant de merveilles Merci pour les prix beaux cadeaux que tu as donnés pour l'humanité. Merci Saint-Esprit. Et manifeste-toi au milieu de cette célébration. Merci pour ta grâce qui se renouvelle chaque jour à nous. Merci pour ton amour infini, parce que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tu as tant aimé le monde. Tu nous as donné ton Fils unique. Merci Seigneur. Merci parce que tu as accepté de naître dans une étable bien humblement, Merci parce que tu as accepté de naître dans une grotte. Toi, le roi des rois, le Dieu de l'univers, le Seigneur des seigneurs. Toi, tu fais bébé, toi, tu te fais homme, et tu viens parmi nous, et tu habites en nous. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous sommes reconnaissants de ton amour. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te rendre hommage de cette naissance. Reçois la gloire et sois élevé. Amen. Veuillez vous asseoir. Anoni ny hiry tsika zay voalahitra avia rimino dia ataontsika maredina tsara satria ny tompo anatin'izany je vous demande de vous lever. On va lire euh, la parole de Dieu qui se trouve dans le psaume 67. Ce qui est la Bible en français, vous pouvez lire en français. Ce qui est la Bible en malgache, vous pouvez lire en malgache. Psaume 67, 1 à 9. oui, 1 à 7. Psaume 67, 1 à 7. ny firenena tsamihafa ambonin'ny tany de entinao ideranao ny firenena andriamanitra ô eny ideraanao ny firenena rehetra ny tany efa mahavokatra hitatsika andriamanitra de andriamanitsika hitatsika andriamanitra ary ataotra zy nyvaazatany rehetra amen eo ampitsanganaa hany de ataontsika ny hira sambasamba zanahary a ffpm 9 sambasamba zanahary Donc on, reste à debout, on, va lire encore la parole prophétique d'Isaïe qui se trouve dans l'Ancien Testament, Isaïe 9 à 5. Est-ce que c'est possible d'afficher Isaïe, 9 à 5 9, 5. 9, 5. Moi je, veux lire en français, au nom de Jésus. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est des jours de Noël. Et Noël, ça veut dire quoi, les enfants Noël, ça veut dire la naissance de notre Sauveur, notre Roi, ou la Nativité. Parce que maintenant, il y a beaucoup de tromperies. Hein. Maintenant, on parle des sapins, on parle de Père Noël, on parle des cadeaux, mais on a oublié l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est notre Seigneur qui est venu sur la terre. Il est venu il y a 2000 ans. Donc, euh, la volonté de Dieu aujourd'hui, qui se trouve dans cette boîte. La volonté de Dieu aujourd'hui se trouve dans cette boîte. Mais je pense que tous euh, vous avez tous euh, le téléphone de Jésus, non Vous avez des téléphones de Jésus-Christ. On a des téléphones. Oui. Regarde dans votre téléphone, dans l'application Proverbe. Vous avez l'application Proverbe là Je ne sais pas si vous vous, rappelez la, la volonté d'aider la semaine dernière. Mon fils, Donne-moi votre cœur. On va ouvrir les cadeaux. Merci à Kala de faire ça. Voilà, voilà notre cœur. C'est quoi la couleur Noir. voilà. Mais, mais Dieu nous a dit aujourd'hui, peu importe l'état de votre cœur, soyez plein de saleté, plein de mensonges, plein d'iniquités. Mais ça ne le dérange pas. Mais Le plus important pour lui, que vous acceptez comme des sauveurs. On va enlever les saletés. Celui qui enlève, c'est pas moi. Hein. Quand il est en eau, C'est lui qui purifie toute notre saleté dans notre cœur. Donc je vous demande aujourd'hui de prendre, d'accepter dans votre cœur, parce qu'il veut naître dans votre cœur. Là où il y a des saletés, Dieu nous a dit aujourd'hui, là où je veux naître dans votre cœur, C'est lui qui s'occupe de tout il va les purifier comme de la neige. Vous voyez de la neige là C'est comme ça. À des la gloire. Amen. Donc à la place des cinq minutes, je vous demande de tous les enfants, de tous les enfants d'hier, qu'on va répéter encore la, belle chanson qui s'intitule la euh, Fifalina Christmas Day. Christmas Day. Est-ce que vous pouvez monter sur scène, s'il vous plaît Aujourd'hui, il n'y a pas de protocole. Si vous êtes dans la joie, vous pouvez danser, vous pouvez applaudir, vous pouvez sourire avec les sourires XXL. Comme ça, c'est comme ça, c'est le signe des joie. XXL. Thank you. Thank you. Merci les enfants. Et maintenant, nous allons encore continuer des temps de louanges. Là, c'est une grâce d'avoir le groupe de louanges. Non, ce n'est pas les louanges, là, c'est le choral. C'est le choral. Nous sommes heureux de les avoir aujourd'hui. C'est eux qui nous conduit dans les temps de louanges, dans les temps d'adoration, dans les temps de cœur à cœur avec euh, Christ. Et moi, je vous souhaite euh, bonne célébration tous et joyeux Noël encore. Donc, le choral, c'est à vous la place. araka nyvolaza teo dia andro-pifaliana noël noely a fifaliana mizara fifaline. de tena aoka tsika tena hoe o falya aioyzavatra rehetra fa mandritranyeloa de tena hoe aokatsika concentré ocentré amzanye nsenceny jesosy cristy zany satria izy nooizy oanrasika izy nomeysika hra ka tena hoe ofeny fifalinytsika tsiraray ay de anaroncedarycral fptm aut savoi mba mio tehaka ke leroa mre teniva vao tsara be reto a ah. mm, tsara ny tompony tompo mena voninahitra ami'izaoa ah. akantsy piterana zao izy a aaky ny tenin'andriamanitra ao amyikatoko fahroa andigny fahafolo ka hatramy fahraik ambe folo ary o yny anjely taminy aza mataoatra ny andro malaz aza mataotra ianareo fa andro malaza teny soa mahafaly aminareo aho ny fifaliana maly lehibe izay hoan'ny olona rehetra fa mpamonjy ny teraka ho anareoaneo ao antananany davida dia kristy tompo fifaliabe hoan'nyzanak'israely tam'zany fahaterahan' jesosy izay mesi mpamonjo ny fireneny fa o atsika kristianina kosa dia fifaliana ho an'ny olonrehetra ny andro krismasy ryhavana dia tena andro malaza andro firavoravona sy sarobity izay atsiarovantsika ny akalazantsika ny nahatongavan'andriamanitra ho nofo ho ao amin'y kristy jesosy ila izay zafaoteraka arak y volazany ao amin'ny soratra masina eoadro noely iao d aoka isika anao tahaka ireo anjely ireo tamin''zany andro zany hanambara amin'ny olona rehetra fateraka tokoa jesosy tao ha-trany nomby raiky amyyroapolo sy roa arivo taona lasa ary mbola andrasatsika ny andro iverenany koa rehefa mifety sy mifaly ihany isika dia antenaina fa hafaliana fenono ao anatitsika ao raha azotsika ny famonjena tamin'ny alalan'ny fandraisan'i jesosy ho tombo sy mpamonjy manan-kery amin'ny fiainatsika nohonyny sorony vitany ho famonjenatsika feny izany dia aoka ho tsarovatsika koa ny fantaratsika kristy tsy rairay ihany koa ho tonga zanak'andriamanitra eo ankalazantsika amin'n'izao andro krismasy izao izay itann itanyn'ny fanahin'andriamanitra mizara ho vokatry ny fanay izay tsinona fa fitiavana fifaliana fiadanana izay voatanisa eo amin'ny galatianina toko fa dimy andin ny faharoa am'yroapolo koa mira harinoely sambatra ho antsika rehetra homban'ny fitiavana fifaliana ary fiadanan'andriamanitra ka ho tanteraka tokoa ilay feon'ny anjely manao hoe voninahitra ho an'ny avo indrindra ho anandriamanitra ary fiadanana ho an'ny etỳ ambonin'ny tany ho an'ny olona zay ankasitrahany n'yanjesosy tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'n'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra izy dia tao amin'n'andriamanitra tamin'ny voalohany izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahiiana zao zavatra hary izao na da iya izy no nysympiainana ary ny fiainana no fanazavanany olona ary ny mazava dia mamirapiratra ho amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray ay ary izay nytsaroantsika ami'izao noely zao jesosy kristy izy ay enrhnnreatany tany aminy tontolo ny faharina tamin'ny famoronana any ami'ny genesisy toko voalohany sy faharoa any mampiso fa tsy misy nininna teto am'zao tontolo zao admatra rery any e fa tsy arovana na terahan'andriamanitra velona sy mahery amin'ny teniny sy amin'ny asany dia jesosy kristy ary tsy vita nyizany fa izy lay mampisy fiainana ihany koa krisy jesosy ho topo sy mpamonjy ary pahanazava aminny fiainako zao fiainanao izy amoa izy azakely 있어 ka maranitra noho ny sabatra ro lela ka manindrona htrany mifampisarana ny aina sy my fanay ary nytalna sy mitsoka ka hai mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina nnny fo ary tsy misy zavatra na inona inona zay tsy miseo eo anatrehny fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo masin'izay iafaraniny ataotsika mm. ko <clears throat> aoka isika anatona ny sezafiandranan'ny fahasoavana amin'ny fahasahina mba azahontsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana hofaonjena ami'izay andro mahory asakasakareo zay ndreriavana ny hira tolotray aho anareo a asakasaka مرني لن نشني يشني مسديبنبني Hum, ce, cet enfant dont on parle ici Il n'est pas juste avec nous cet enfant qui est né aujourd'hui est notre Dieu. Et chaque jour, il reste avec nous, il est notre conseiller. Il est merveilleux dans nos vies. C'est le Dieu fort qui se bat pour nous. Et nous allons encore continuer à chanter pour lui. Je m'excuse pour ma voix. n'imyanya siyatani tuna afeti sani anzakamana ngeri amunzi nyulumberi n'imyanya siyatani tuna afeti sani Sana Sana zamatahotra fa indro milaza teo somafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe izay hoanin'ny olona rehetra fa mpamonjy nyteraka ho anareo anio ao a-tanàna any davida di kristy tompo zana andramanitra izany a noentinay a mamarana ny torotenya ankira teraka jesosy ary misy hiraka avya ny an-danitra ny anjely ny anjely a nalefa n'andriamanitra ilaza ilay vaovao mahavaly fifalina lehibe hoann'ny olona rehetra ino na ny mahahorory atsika ino na ny mahaketraketraka atsika fifaliana lehibe ho ann'ny olona rehetra jesosy ny tondra famonjena teraka o atokatrano nareo tsirairahiavany ny famonjena izay tondra fifaliana fiadanana faombiazana indrindra amin'ny taona dx0il 2indu nyfoninahitra teo an'andriamanitra ny hira manaraka dia retiko izao retiko ny feona anzeny ka jamani ta ni tai ni be a fali a dia awanda ni ta Ti ni ni te ni sara we ti ta sa ni sang ku ni na na se ra Sepuluh umenana Sepuluh umenana Sepuluh umenana Fulina inja matera Sepuluh umenana Linata libele yemba Lang panza 干嘛拿住？卡比萨，就亚得嘛！不，尼那伊只乌鲁，米西桑巴，一亚打你，一亚打打打打打，我阿巴样亚你，乌样尼，你，一样 Yaman asua avali nanti ulan Fitayi yama asu Fitayi yama asu Avali yanti ulani Fitayi ya asu Menila sana hari tupu sarani ganarana sufire luce anupu kisanu antawana asina sita rahaba tuwa teri nami nau kata kata si kurawa kripanga anu wanau fanjakana tsy ora ny mpanjakanoana ny mpanjakanoana fanjakana tsy orava ny mpanjakaoana dea misotra ny groupeny oral nanao an'zay fidy rahana zay fa dia minoa fa de tena hoe faly a ny tompoa nanatrika tikateto a de tena hoe noelyiaina ny aaranefa maaaaana fotoantsika dia anolotra ny akitry tsika misy alehira zay sy ktsika hoe teraka haniomba hoanavitra atsika zay no ataotsika mandritra ny rakitra teraka aniomba hanavitra atsika nikorala ny tena maiazy a fa afaka matao mafy a iny apte na sika andriamanitra rainay ao tena feno tena feny fivaliana ravoravo aminao tokoa ny fononay satria andriamanitra hoe fahatsarana rehetra ianao a eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra ary zay de mifaly amin'ny famonjenao satria de nomenao ny zanako la tokana tokoa zay a ho famonjenan'izao tontolo zao dia ankeatrihany toko dia andro fahatsarovana any zany a dea mpitsangarana ihano ravitra ry havana anao ny hira sa ffpm sointe3reize tsika am' rana antsika ny fotoana dia avao antsika mandray nyjsodrano ffpm sot3reiz indro zazakely zanak'y maria tompony anjely nefa nakaty io ny zaza lay zanakiny ray tonga mbat anandratra nytavana aminao ana jehovah ka ameanao fiadanana hoan'andriamanitra rerany ny voninahatra ame nayz ny andanitra ai ne ny anaranao o tonga aneny fanakanao atao ane n itraonao eyaay ay'oyyyiny fanao fanjakana sy ny hery nahatra mandrakzay mnde mandeanfaanoko naatrakely vetiveya satria mnoelpiinandroanya dia fifalina ho antsika mizarakely misy bonbon de misy g gâteau hozaena amitsika hoahadenyfotanatsika rahapitso mfolo sasanya dia manantenantsika mbola tonga soma-tsaa retondray tsika hiaraka ifala hyanaatra ny tompo volinahitra diaeo an'andriamanitra rery any amen